کیسے مجھ سے روک رہا مجھ سے یہ روا سا گ سے روٹ رہا تجھ سے یہ دیوانہ ہے ساویرے جب کہیں پہ کوئی روتا ہے جب کی کہیں کوئی روتا ہے آنکھ سے سننے کو روتا ہے کو اپنایا ہے میں نے جب سے جنم لیا تجھ کو اپنایا ہے تجھ سے ملنے کھاتے ہر دن یہ بتایا ہے میں نے جب سے جنم لیا تجھ کو اپنایا ہے تجھ سے ملنے کھاتے ہر دن یہ بتایا ہے بابا آئے گا تو ایک دن میں والا ہے ایک وعدہ تجھ کو نہ بھلاؤں گا یہ جیون پورا میں سروا میں بتاؤں گا اب اب ہے وشواس مجھے نانا چھوڑے گا تو مجھے اب ہے وشواس مجھے نہ چھوڑے گا تو مجھے تجھے روانہ ہے تو سنگ میرے میت کو تجھے روانہ ہے سورے رکھ لو شرڑ سور somehow وہ تو سنبھالے تو پھر کیا فکر وہ مہر کی دین دکھیوں پہ توڑی سی کرے ہو خوشی چاہے ہو ہو ہو کوئی غم بابا تیری راہ ہر قدم یہ بھجن ایک بھیا بیٹھے ہیں آپ ان کو دیکھ کے میرے کو یاد آیا بھیا یہ نہیں آپ کے لیے او خوشی چاہے ہو کوئی غم تیری لاکھ